ने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मैं भी हूँ को बहका दिया इश्क के जाम मुलाकात एक मुलाकात हम सफर हर सफर में तेरी कमी दिल तेरा ही तो है मेरे हद की जमी हम दर्द तू तो दर्द से मेरे वाकिफ नहीं करीब देख तू आंखों की नमी क्यों